Estamos con don Porfirio Aguilar Kopka, paciente de cáncer melanoma metastásico, quien va a ser, digamos, el padrino en la inauguración de esfuerzos por enfermos con este padecimiento. Eh, don Porfirio tiene eh, eh, derecho a audiencia por el ISTE y vamos a hacer el trabajo que sea necesario para que este hombre, padre de 10 hijos, tenga la oportunidad de vivir los años que les resten con calidad, dignidad y sobre todo respeto. También nos acompañan dos de sus hijos, a quienes hemos invitado para que nos conocieran y los conociéramos y empezáramos esta, digamos, jornada inaugural para esfuerzos necesariamente encaminados a la gente con melanoma metastásico. Nosotros vamos a estar informándoles acerca de cómo va toda la gestión, pero esperamos pronto poder informarles que don Porfirio es el primer eh, hombre con este padecimiento en el ISTE, que es tratado con el tratamiento que le corresponde y que ya existe en el país. Por su atención, muchas gracias.